नमस्कार आयआयटी मुंबईच्या सिडीप या प्रशिक्षणात आपले स्वागत या प्रशिक्षणात तुम्हाला वाचिक प्रशिक्षण डब कसे करावे किंवा एखादा एका भाषेतील चरतपट दुसऱ्या भाषेत डब कसा करावा याचे सविस्तर ज्ञान मिळेल तुम्हाला यासाठी माईक असलेला हेडसेट किंवा माईक आणि तुमच्या संगणकाला जोडलेले स्पीकर इतकेच गरजेचे आहे विंडोज मूव्ही मेकर हा मायक्रोसॉफ्ट विंडोजचा एक भाग आहे ही एक संपादक आज्ञावली असून विंडोजच्या एमई एक्सपी किंवा विस्टा या सर्व नवीन आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहे तुमच्या संगणकावर हे नसल्यास तुम्ही हे www.microsoft.com/downloads येथून मोबदला उतरवून घेऊ शकता विंडोज मूव्ही मेकरच्या चिन्हावर डबल क्लिक करा यामुळे तुमच्या पडद्यावर नवीन चलचित्र प्रकल्पाची खिडकी उघडेल तुमच्या डाव्या हाताला तुम्हाला चलचित्र कार्यपट दिसेल यामध्ये अनेक पर्याय आहेत पहिला पर्याय आहे कॅप्चर व्हिडिओ या पर्यायात तुम्हाला इम्पोर्ट व्हिडिओ हा उपपर्याय दिसून येईल त्यावर क्लिक करा इम्पोर्ट व्हिडिओ संवाद चौकट उघडेल file to be def dot WMV असलेल्या ठिकाणी जा मी ही फाईल निवडून इम्पोर्ट वर क्लिक करते विंडोज मूव्ही मध्ये हा व्हिडिओ आयात होतो आहे हा व्हिडिओ आता कलेक्शन चौकटीत दिसेल व्हिडिओ खूप मोठा असल्यास विंडोज मूव्ही मेकर आपण त्याचे छोटे भाग करेल कंट्रोल ए दाबून ते सर्व निवडा आता या भागांवर राईट क्लिक करून ऍड टू टाइमलाईन हा पर्याय निवडा मध्ये हे विभाग जोडले जातील व्हिडिओ जवळील अधिक चिन्हाच्या कळीवर क्लिक करा तुम्ही आता ऑडिओ लाईन बघू शकाल विभागावर क्लिक करून विभाग निवडा आता राईट क्लिक करून सिलेक्ट ऑल हा पर्याय निवडा सर्व ध्वनी विभाग सोडले जातील आता मेन मध्ये जा ध्वनी विभाग निवडा आणि त्याचा आवाज बंद करा आता हे चलचित्र आवाजाशिवाय दिसेल व्हिडिओ जवळील उणे चिन्हाची क दाबा वरती सध्याची स्थिती दर्शवणारे चिन्ह पहा हे चिन्ह सामान्यत टाइमलाइनच्या सुरुवातीलाच असते आता मुख्य मेनू मधील टूल्स पर्याय निवडून नॅरेट टाइमलाईन हा उपपर्याय निवडा यामुळे तुम्ही नॅरेट टाइमलाईन ही चौकट बघू शकाल सर्वप्रथम तुम्ही निवेदनासाठी आवाजाची पातळी निश्चित करणे आवश्यक आहे आवाजाची पातळी निश्चित करताना दर्शकाच्या वरच्या भागातील पातळी लाल रंगाने दाखवलेला भाग सोडून निवडा ही वरून दुसऱ्या खुणेवर दिसेल आवाजाची पातळी खूप कमी असल्यास ध्वनी मुद्रित आवाज नीट ऐकू येणार नाही या उलट आवाजाची पातळी खूप अधिक असल्यास आवाज खूप मोठा आणि फाटलेला येईल आता तुमचे निवेदन तुमच्या संगणकावर ध्वनिमुद्रित करण्यासाठी स्टार्ट नरेशन ही कळ दाबा माईकवर सामान्य आवाजात बोला मी तुमच्यासाठी एक छोटेसे प्रात्यक्षिक करते मी या खुणेपर्यंत आवाजाची पातळी निवडते आणि चौकटीची खूण येथे आणते कारण मूळ चलचित्राचे निवेदन येथूनच सुरू होते आता मी स्टार्ट नरेशन क्लिक करते मित्र मित्रहो आय आयआयटी मुंबई तर्फे या मध्ये मी आपले स्वागत करते हे ट्युटोरियल स्टुडिओ शिकण्यासाठी आपल्याला मदतीचे ठरेल स्टॉप नरेशन ही कळ दाबून मी निवेदनाचे ध्वनिमुद्रण थांबवते आपण निवेदनाचे ध्वनिमुद्रण कधीही थांबवू शकतो हे लक्षात घ्या मूव्ही मेकर हे निवेदन आपल्या संगणकावर ध्वनी फाईल म्हणून संरक्षित करण्यासाठी आपल्याला विचारेल एक संवाद चौकट उघडेल ज्यामध्ये तुम्ही ध्वनीमुद्रित केलेले निवेदन संरक्षित करण्यासाठी फाईलचे नाव आणि पथ निश्चित करणे सुचवले जाईल मी हा फोल्डर निवडून हे नाव देते सेव्ह क्लिक करते एकदा तुम्ही ध्वनी फाईल रक्षित केली की तुम्ही केलेले ध्वनीमुद्रण ऑडिओ मध्ये दिसू लागेल तुम्ही हे ध्वनिमुद्रण त्यावर क्लिक करून मध्ये कुठेही हलवू शकता ही वेळ सर्व काम प्रकल्प म्हणून रक्षित करण्याबद्दल बोलण्यास योग्य आहे प्रकल्प रक्षित केल्यामुळे तुम्ही डबिंग जिथे थांबवलंय तिथून परत सुरू करू शकाल कंट्रोल एस दाबा तुम्ही हे पहिल्यांदा कराल तेव्हा तुम्हाला फाईलचे नाव विचारले जाईल मी हा प्रकल्प रक्षित करताना इन टू हिंदी हे नाव दिले आणि सेव्ह वर क्लिक केले भविष्यातील सर्व कंट्रोलएस ही फाईल आपोआप सेव्ह करतील ही प्रकल्प फाईल रक्षित केल्यानंतर तुम्ही मूव्ही मधून बाहेर पडून तुमच्या सोयीच्या वेळी पुन्हा डबिंग सुरू करू शकता फाईल ओपन प्रोजेक्ट वर क्लिक करा आणि तुम्हाला हवा असलेला प्रकल्प उघडा चौकट खूण ही तुम्ही ज्या ठिकाणी काम थांबवले त्या ठिकाणी असल्याचे निश्चित करा आणि आधी केले तसेच डबिंग सुरू करा डबिंग करताना वेळोवेळी केलेले काम वेळोवेळी रक्षित करण्याचे लक्षात ठेवा एकदा वाचिक प्रशिक्षणाचे सर्व निवेदन पूर्ण झाले की चलतचित्र बनवा हे करण्यासाठी चलतचित्र चौकटीत जा फिनिश मूव्ही मध्ये जा सेव्ह टू माय कॉम्प्युटर हा पहिला पर्याय निवडा त्यावर क्लिक करा यामुळे सेव्ह मूव्ही विधान संवाद चौकट उघडेल तुमच्या डबिंग केलेल्या चलतचित्राचे नाव आणि पथ द्या मी हे नाव आणि हा पथ देते हिंदी डब फाईल नेक्स्ट ही कळ दाबा येथे तुम्ही तयार होणाऱ्या फाईलची गुणवत्ता निश्चित करू शकता मी हे तुम्हाला नीट समजावते best quality for playback on my computer निवडल्यास उत्तम गुणवत्ता मिळेल पण फाईलचे आकारमान वाढेल best fit to file size निवडल्यास कमी गुणवत्तेचे चलचित्र मिळेल पण फाईलचे आकारमान लहान राहील अदर सेटिंग निवडल्यास निर्मित चलचित्र रक्षित करण्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्व पर्याय प्रदर्शित होतील तुम्ही हे चलचित्र कुठे अपलोड करणार आहात किंवा कसे पाहणार आहात त्याप्रमाणे सुयोग्य गुणवत्ता पर्याय निवडा मी best to fit for file size आणि एम बी हे निवडते बघण्याचे माप सहाशे चाळीस चारशे ऐंशी पिक्सेल आणि चौकट दर 30 एफपीएस असेल डब करण्याची फाईल याच दर्जाची आहे आणि डब केलेली फाईल याच दर्जाची असावी म्हणून मी हे पर्याय निवडले हे आवश्यक नसल्यास तुम्ही 30 एमबी पेक्षा लहान आकारमान निवडू शकता उदाहरणार्थ 25 एमबी हे लक्षात घ्या की बघण्याचे ही लहान झाले मी आता मागे जाऊन ते 30 एमबी करते आणि नेक्स्ट ही कळ दाखते तुमच्या संगणकावर आता हे चलचित्र रक्षित होईल वर क्लिक करा आणि विंडोज मूव्ही मधून बाहेर पडा तुम्ही पाहिले की ही कार्यपद्धती वापरून काही सोप्या पायऱ्यांनी तुम्ही कोणतेही बोलके प्रशिक्षण किंवा चलचित्र यांची डब केलेली आवृत्ती बनवू शकाल ही माहिती उपयुक्त होती अशी आशा करते मी चैत्राली सिडीप टी मुंबई आपली रजा घेते धन्यवाद